Tengo un hambre que es muy grande, no hay nada que pueda hacer. No soy dinero, soy estudiante, ni siquiera tengo una sartén. Una sartén. Eh. Como morir Tengo a la cocina me odio. Sola una cosa que quiero comer. Mi corazón se acelera mucho para la cosa que se llama duro. Duro, duro, duro, duro, duro, duro. y me Mi barriga tengo que llenar. No quiero ni pizza, no quiero ni pasta. No quiero el pastillo de mi mamá. Scooby-Doo, papá. Paraíso secreto, el pollo fresco, tener todo lo que puedas desear mi hermano, te mereces el respeto. Prestas mesa, a la sociedad. Mi corazón te suena poco para la cosa que se llama duro. Duro, duro. Hello. <laughs>